짝이그후기여러분안녕하세요원래는세스코게임은파친코저는크리코입니다오늘은뭘까사랑하는짝이한테지르들바라기今回は私のドッキリ第2弾ということで嫉妬ドッキリを仕掛けていきたいと思いますキレデミナカカオトークで男性に向けたメッセージを間違えてチャギに送ったらどんな反応するのか見ていきたいと思います。 진짜기대됩니다출발출발그후기산어떻게알何か食べながらするのは食べますそれなら何食べたのそれで私 베이컨 누가? 뭐? 아이 배부르다 음, 아이고 힘들어 게임은 게임이지 게임 아, 아이고 힘들어 게임 약간 무식을 입고 들어가지 칸나이 봤어 누드쇼도 아. 거 누드 김경희 누드쇼 나는 뭐 누드쇼 스니 유튜브 거있어 칸나이 때 김경희는 누드쇼 私ねとりあえず何か料理とかを頼んで食べながら、まあ、質問にも答えるけどちゃんと基本的なトークテーマは話すそれは結局は する前後で話しておいこう今決めた方がいいじゃないボレや何月曜日出勤や何時出勤や냐4시前に到着だからんじゃ지퇴근이つも7時じゃん大だからちょっとフルタイムで忙しいから日曜日ライブちょっと大変かもえ 왜그러지응왜그러지무채시지낮에낮에何あったのうーん、じゃないで、正直漫画今まで受け入れない1年ぐらいして一緒に住みましたけど、うん、もう私考え受け入れないする時からもう当てち コロナ禍不満とかあったらその話しますよ実際に話しても相手がなんか怒ったとかじゃない本当によく聞きますよ私たちの頂上が今まで少ないでしたじゃな、うん、でしょ、うん、それでそれで一つチェックしたいものがあります、ね、あ私全然怒るとかじゃないや本当に、うん、本当に怒るとかじゃない私が今これだけ見たら間違えるとかもできるじゃな私がわざわざディテールまで質問しないから クレンシーて私が理解できるぐらいの正直に間違えて送りましたんで会社の関係で韓国の人と会う仕事があったから、うん、でもクリコは韓国語だけ見たら間違えて理解はできますよね、うん、外国人だった外国人だったからちょっとフレンドリーな方が日本人みたいに話したら見て話しますよ私 日本人みたいに話したらちょっとクールみたいに失礼かなって思ってそれならなんかこれ私が間違えた関係じゃないよね間違える関係ね詐欺の間違える関係ってどういううん彼女はいる人うん、先週ぐらい別れたらもう嫌 こじて今クリコのカカオだけ見たらクリコの外国人に韓国なんて知らないのかこんな表現ができますで、おっぱの韓国語を見たい一回私がおっぱとカ韓国見てますでしょチームの僕ちゃんありますよしかもちょっと昨日私も疲れててデリートしてしまったカカオうするんじゃないトークルームうーん。正直私だんだんだんだん今間違えて理解ができますんでちょないよ、それが。うん、僕그럼오빠 ジョナー必要がないじゃない忙しいかももう遅いし失礼かチャギチャギチャギごめん本当ごめんなさいごめんなさいごめんなさいあごめん本当にごめんなさいしたいことがありますよね、 ジャージュの中血さちょっと話していい正直にちょっとここ座って私ハトしてこれしてわあどんな気分でしたどんな気分なやあめっちゃ嫌だったじゃんえー、めっちゃ嫌だったじゃんや ないなチャギが嫉っとドッキしましたじゃねよその時クリゴの気持ちが分かりましたか <laughs> チャギが本当にジラスをしたところを見て確かにごめんなさいはあるけど嬉しいなと韓国語で来ましたねか、うん、ちょっとリアルだったじゃんもっともっと本当にいるいないいないいないいない大成功チャギも見てしーじゃ大成功あっチュッチュッ 哦。